Nagabi ka na naman ata ah. Kaya ka na, dami ko tinapos sa opisina. Kumain na nga pala ako. Pwede ka naman tumawag. Sabi man lang kung gagabihin ka. Parang di naman kami naghihintay ng anak mo. Buong araw binigay ko na sa inyo ni Sabi para, para mag-enjoy naman tayo. Pero anong ginawa mo? Buong araw nakasimangot ka, nagmumukmok. Konting tanong ko lang, nagagalit ka. Nelson, hindi ka pa nagbabago eh! Ganyan, ganyan ka pa rin. Alam na alam ko pag may ginagawa kang kalokohan eh. Ganyan ka na rin kasi nung kayo pa ni Glenda. May bago ka na naman babae ngayon. Sino ba siya, ha?